Oggi, il catenaccio. Si dice che il catenaccio è la tradizione religiosa più anziana di Corsica che esiste sempre. Si passa o enarizzanto e il più famoso è quello di Sartè. Catenaccio viene da catena e vuol dire l'uomo incatenato. È una processione che porta il simbolo di a eh, culata di un calvario da un Cristo, quando fu messo in croce, a culata di un monte Golgota mentre a passione di un Cristo. L'uomo, o catenaccio, deve stare anonimo solo qual è. Uh Stuti type tipo catenaccio sarà visto di rosso dopo e entri due giorni innanzi au catenaccio au convento, a pregare. Romiglioni. Mentre a Prociccio d'un chilometro alto, che parta da Piazza Porta, u penitenti a cascare tre volte. Davanti a Sant'Anna, davanti a San Bastiano e davanti a Santa Maria. Quando lo casca, a gente u o perdono mio Dio, per domandare o perdono. Ah, perdono, perdono. C'era qualcosa quantunque, eh. Ah, si poteva cantare altri affari. Eh. Sarebbe meglio, penso. Meglio così, eh? I penitenti eh, porta un cruccione di leccia di 37-40 kg e è aiutato da un penitente bianco che rappresenta Simone di Cireno. La catena è la faccia 17 kg. Otto penitenti di nero portano il Cristo. Questa squadra, formata da tutti i penitenti, è inquadrata da una confraternita. Dopo la processione, il penitente volta al convento e ne può dare escia mentre a notte. Il catenaccio non si passa mica solo in Sartè, il più famoso è quello di Sartè, ma in altri paesi di no. E se ne conoscete paesi in cui si va il catenaccio,